Wah. Iwak kaya anu. Salah ya. Oh, pasti tadi barang ya. Ini pakaian kan. Langgeng. Iki mamane piro, Cuk? Oh berarti ora ming pisan iki ya? Kleru iki pertama kae. Iya. Kae wae urung wae dijong. Lah tadi kok barengnya doyo ngono. Oh niki mboten namung pindah ta panen iki? Nggih, nek iwak lele niku sing pindho paling biasa iku ya. Hmm. Nek biaya iki nalitane kedua. Lha nggih. Ini sampiri. Iku. Tapi ngeten iki pun boten dipilih milih ya. Pundi? Sing niki mengke. Iki pun nek pun diayak ngoten sing Diayak. Oh niku nek pemah gogrok ngoten Mas Oh ngoten. Botenku diayak diayak. <laughs> Tak kena koyo wong anu ayak wedi. Gogrok. <laughs> Oh niku ya ayak ya, betul. Ya ayak barang Pak niku. Kaya nglepo ae Pak niku. Cari klek rujan iki oleh kaya kethek. Lah iwake campur kok. Si gede iki. Telan Cak ora sing gede. Diwarne awor cek lori ucul nang itu kan tek gitu. Dimpoki. panggatin kok iwang barang wong ini ki sing gede menang iku tuh timpok sak pakan ya iwak-iwak wis iki mau nang nyedat no apa oh, suwe cuk oh, banyune ana kok sak jam ngene yo kurang luwih suwe luwih heh jam 6 jam 6 jam 6 iki ya ana kok terong jam lo ya nggih nek desa boleh semua Terus banyune mbok kuat ndi? Etan iki tok to. Lho kok ya ora akeh ngono banyune. Wis nang lemah. Ndresep. Nih ya ndresep tenan iki. Apa dimen iki tukang lele nyekel sa wedi <laughs> lho. Mingkram mingkring mingkang mesti. Kayak masih kalau tukang lele iki cemut-cemut-cemut ngono lho. kosong. Uh -uh. Masih kan ketok di tuang lele tenan lho, ojo dicimat cimit cimat cimit. Ada yo ojo uringane. Sing ya. Sing pertama kan. Bisa yo. Cilik-cilik tapi. Dewi. Cek cuk, gede cuk. Kuwi gede. Boleh iwak paling penak ya iki. Embengku iwak tetan gak mati-mati tapi awet, Kayak ilang <laughs> Itu karo cacar, cacar gitu ilang ya ilang. Hmm. Iya, cuwil lho lho. Kok ya ane sing anu kecu. Bukan mangan tapi ora sing anu paling ora sing ngengek. Sing ke dulu jerak maneh. Hmm. dalam nggih tapi dereng anu tasik proposale tasik diajukan ngapunten Pak dereng enten anu pun diajukan cuman kadese dereng tasik nggih anu niku lho Kak, apa niku ning arane ubekan apa niku lho? Kata putih-putih aksen. Ning nggih. Oleh sak terpale, oleh sak. Nggih, hak lengkap. 25.000 nggih, gak tak rolas. Rolas pirang Mas, Dek? Rolas, rolas sak. Hmm. Tapi nek kok baru iki baru sak Oh, namung pertama niku aku to. Ndang nggih. Nek mutu. Cuma cuma iku. Nggih, trae. sing di oh gue rong kolam toh pan awan eh, nyemplung ah nyemplung ye emang eh, nangkep ye yuk di dekat apa apa apa layak layak makan hmm ini eh, dipek dhewe iki kata kancane iki dipek petang petang iki warep. Ngono kuwi gak tetenge aku. Paritae adil. Apa enenge kuwi cukup aku kuwi ngono lho. Apa? Enak unggon iki kono iki. Delok tak klidike wong aku sing kok iwake to. Nggih. Tak takoni oleh pira? Oleh aku. Padha sing protokol e malah oleh surat-surat. Ya iki ana iki papat 6 juga iwak ya aku tak cek ini bisa dong ayo itu jangan kena aku Nanti niki dibetot teng peken apa di storne tengah Pak? Pecel lele. Wah, iku ning kosak. Pitan kilo mau sa anu. Ini. Oh, sak, bakul niku. Dibetan teng peken apa teng anu, Pak? Di store teng anu. pecel lele diajar ngajar gitu nanti lu bisa pilih kak enak uang tuh enggak pak namanya juga anu penting melampah putihnya nanti dalam nih balong balong ya pun langganan kalian mas wahyu nih gih langge kalau kita itu nih iwak takut di putih kalau pendek hmm Kan oh ini kita pakai. Untuk minggiran ya. <laughs> Alana motor dhuwur jaringe. kuwi kok ana sing ngono perang, Cuk? Ki anu, masuk angin. Hah? Masuk angin iki. Ndi? Heeh. Lah iya, ana sing kaya iwak apa kuwi? Mlentus iki. <laughs> Iwak jembluk. Iki. Patile pri anu kuwi, Iki patile. Ada ngono nyekelmu, kaya wong wedi ngono biasa nyekel. Lah iki mulai mlayu ae lho iki. Lah iki cekel lah. <laughs> Potenge lho. Wong biasane nyekel iwak wis kulino barang sik ngono ae. Ini ikan lagi masuk angin bukan hamil ini hamil apa masuk angin wi masuk angin ini bukan hamil ya oh, bukan hamil orang hamil anak orang nabi ya kulino <laughs> siapa yang hamil ini perlu nyampuk ini isinya angin dan air kalau hmm. dicoblos itu isinya angin airnya mau keluar tapi layak dipangkan rawi bisa tetap nanti bisa diobatin langsung digoreng anu. bahaya ya ya enggak tapi agak bau oh. darah perutnya jadi perlu diobati dulu baru boleh dikonsumsi ya di sini nggak mau ngambil juga bakul hmm. oh bakul lemah ya naik sih ngonoin Nampung ini guys, gede non, ini sudah gede. Lompat-lompat buat nampol. Tapi menit. enak kayak eh. ngakak kayak gede gede